betul-betul sampai tertelan biji rambutan. Apa? Kau Kawasan tertelan biji rambutan? Hah? Ish, ish, ish. Nenek aku kata, kalau tertelan biji rambutan, nanti pokok rambutan tumbuh dalam perut. Ha, betul ke? Jangan main-main, ah. ha? Betul. Ha, ha. Pokok tumbuh dalam pohon Pokok tumbuh dalam pohon Pokok tumbuh dalam pohon Pokok tumbuh dalam pohon Pokok tumbuh dalam pohon Pokok Tidak! Tolong! Aku tak nak pokok tumbuh dalam pohon Jangan risau Cikgu dah dengar semua Jadi, kita kena keluarkan biji rambutan tu dari dalam perut Isan. Betul. Tapi macam mana? Kita masuk dalam peran insan! Apa ni? Hei, ini gigi! Tapi, kenapa gigi ini hmm? kuning? Hei, mesti Aisan tak gosok gigi. Hei, aku gosok lah! kita sekarang berada dalam mulut Isai. <sighs> Betul? Di sini, makanan yang kita makan uh. akan dihancurkan dengan mengunyah. Dan terus turun ke perut. Huh? Oh, macam ni rupanya dalam mulut. Baru aku tahu. Oh? Oh? Huh, oh, jadi ini ialah lidah. Huh? kamu semua perlu melalui esofagus untuk sampai ke perut Ehsan. Huh? Esofagus? Apa tu? Esofagus ialah saluran yang menyambungkan mulut kita ke perut. Hmm. Sini, sini! Huh? Saya sudah jumpa! <laughs> Oh. Kenapa makanan ni besar-besar lagi? Macam ni? ah dua tiga kambing menari, ibu marah, saya cabut berlari. Baik, cikgu. Okay. Okay. ada pun. Penatnya cari. Penat, penat. Penat. Tu, dia, Oh, iyalah. Eh, apa tu? Oh, dua, tiga dah cek. Baru di sana dah cacing. Inilah jadinya kalau sebelum makan tak cuci tangan bersih-bersih. Cikgu, kalau hmm? biji rambutan tu dah hancur, kenapa perut saya masih sakit? Huh, aku hmm. rasa sebab cacing dalam perut kau pun joget-joget huh? Hmm. <laughs> tu. Dari mulut, masuk ke esofagus dan kemudian ke perut. Perut terus masuk ke usus kecil dan kemudian ke usus besar. Kemudian keluar. Wow. sakit perut aku.